কেইদিনমান আগত আমি টিকটকৰ বিলাকে কি কৈছিলো টিকটক জিন্দাবাদ আমি ভিডিঅ' বনাই আছিলো আৰু মানুহবিলাকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছিলে ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাইছিলো কিন্তু আমাক ৰিটাৰ্ণ গিফ্টত কি দিলে টিকটক এতিয়া বেন হৈ গ'ল আমেৰিকা চাইনাত টিকটক এতিয়াও চলি আছে আৰু আমি এতিয়া ঘৰত পাবজি খেলিবলগীয়া হৈছে